Hoy escucharemos la historia del punk cristiano latinoamericano, o mejor dicho, la oveja negra del punk. Muchos saben cómo surgió el movimiento punk. Hay mucha información acerca de su música, su origen, los grupos famosos como Sex Pistols, The Clash, Ramones, el movimiento español de punk radical con Escorbuto, Cicatriz, etc. Es fácil encontrar información sobre punk de todos los países, Grecia, Italia, Francia, Rusia, Inglaterra, etc. Sus influencias, sus ideologías. Pero muy poco se sabe del punk rock cristiano latinoamericano. Para algunos el punk es una forma de vida, para otros una ideología. Para otros es caos y destrucción, morir joven, rechazar la ley, la religión. Es ateísmo, agnosticismo, odio, descontento, marginación, vivir a tu manera. También está el punk con tintes políticos. Y así, un sinfín de formas de pensamiento que han surgido de una sola palabra, punk más allá de sus significados, sus interpretaciones y sus derivaciones en cuanto a lo musical y al estilo de vida, hay un movimiento que nació en Estados Unidos. Pero este artículo no habla de Estados Unidos. En este rincón de lo que se habla, trataremos de encontrar sentido a algo que para la mayoría de los punk es obsceno, aberrante, incongruente y absurdo. Y por sobre todo, que para muchos de los punk, esto no es punk. Hablamos nada más y nada menos que el movimiento pancristiano en Latinoamérica. Trataremos de descifrar su origen, sus bandas e influencias, sus ideologías, sus propósitos y por sobre todo el porqué de su existencia. En cuanto hablamos de pan cristiano, surgen varias preguntas que debemos contestar. ¿Cómo algo que nació contra la religión, el Estado y Dios puede sujetarse o acomodarse a conceptos tan contradictorios para sí mismo en cuanto a su origen y propósito? Al hablar de este tema, debemos tomar en cuenta también que dentro del mismo género pancristiano hay subgéneros también, con diferentes estilos, temáticas y pensamientos. Aunque todos declaran tener la misma fe en Jesucristo, sus puntos de vista en cuanto a la vida, la política, la sociedad y el estado mismo de las cosas son muy variados, y a veces las mismas doctrinas bíblicas llegan a ser contradictorias en ciertos aspectos. No vamos a discutir sobre lo que está mal o lo que está bien. Ese trabajo se le queda al oyente, cuyo pensamiento y razonamiento alcanza el clímax de lo que busca entender y descubrir por sí mismo. nace de la misma represión religiosa y la necesidad de llegar a las zonas underground. Como en la secular, el punk es la subcultura más rebelde y despreciada, y los punk que se convertían al evangelio veían la necesidad de conquistar un espacio en ese mundo que a pesar de todo los seguía identificando de alguna u otra manera. Este nuevo resurgir fue una alternativa para muchos jóvenes que consumidos por las drogas, el alcohol, cansados de la decadencia del punk en general y rechazados por la misma sociedad, encuentran en la fe de Jesucristo algo que el mundo, la sociedad, el gobierno y aún el mismo movimiento punk no les daba, una esperanza de vida capaz de llegar más allá de la comprensión humana. Y gracias a la misma falta de aceptación Dentro de muchas iglesias, los punk, ahora transformados por la fe en Dios, empiezan a juntarse y a buscar un espacio para expresar su fe. Arrepentido y El punk cristiano latinoamericano comienza en Brasil. Las bandas de punk con temática cristiana comienzan a aparecer en ese país en los años 80. Bandas pioneras como Ruptura y Resurrexao. En el estado de San Pablo rompieron tabúes religiosos. A pasos agigantados, las bandas fueron ganando espacio y llevando su mensaje, el mensaje del Evangelio de Cristo en donde las iglesias tradicionales no podían llegar. Todo esto sucedió frente a los prejuicios del llamado lado secular, donde las amenazas de agresión y boicots fueron frecuentes. Desde entonces han surgido muchas bandas en todo el país como Foco Nocivo, Fostocismo, Refugio, Desertor, Timoteos, etc. Desde ese momento comienzan a aparecer muchos ministerios evangelísticos underground que llegan a muchos rincones de Latinoamérica y se desarrollan muy fuertemente entre la juventud punk y no punk. Algunos de estos movimientos under-evangelistas son Despreciados y Desechados de Chile, Pantocrator de Colombia, La Roca de Venezuela, Alcance Subterráneo y Cristianos Extremos de México, Salvación Radical y Pisando Serpientes de Perú. Esta nueva ola de punk cristiano apenas comenzaba y desde Brasil continúa su camino en Chile con el punk Canoto. Este apelativo se debe a Juan Bautista Canut de Bongil, jesuita convertido al protestantismo. Nació y vivió entre 1846 y 1896. Se les identificó como canutos a sus seguidores cristianos y hasta hoy se les llama canutos a los evangélicos en referencia, ya sea en burla o no, a Canut de Bon. Y con ese término se denomina al punk cristiano en Chile, punk canuto. En 1994, una banda llamada Ciervos Inútiles se hace pionera en el género con letras habladas en español. En medio de un clima de supuesta democracia, revolución social y vida sin sentido, nace en Valparaíso, Chile, expresando mediante la música toda una experiencia revolucionaria vivida con Cristo. Jesús cambió nuestras vidas radicalmente. Fuimos esclavos y nos hizo libres. Nos dio una causa verdadera por la cual vale la pena vivir y morir. Después de tocar en varios conciertos seculares, sacan un disco llamado Revolución. Se definen musicalmente como punk, tratando de extraer toda la furia e ironía del estilo y mezclarla con el mensaje profético de la Biblia, denunciando el pecado social de un mundo esclavo de Satanás y sus mentiras. su cuerpo libertad quisieron dar el mundo de las flores. Otros grupos de influencia que le siguen son Perro Atropellado, Curiacos, Huesos Carnudos, Contracorriente, Chapulines, Abogado del Pueblo y muchos otros. Pero el camino del punk cristiano apenas comienza y esta oveja negra sigue su rumbo hacia Argentina, donde prácticamente no hay registro de cómo comenzó todo, pero hubo bandas que aparecieron en la escena como Arrebato. Aparentemente esta fue la primera banda, al menos dentro de los pocos registros que existen, que comenzó a tocar punk rock cristiano en la escena de Argentina. El nombre Arrebato surge del versículo de Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, donde dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. A lo largo de los años se presentaron en el circuito under de la provincia de Buenos Aires con bandas amigas, tanto seculares como bandas cristianas. Hacia el año 1999 se dio la posibilidad de formar parte del primer evento cristiano de bandas en el mítico Cemento, templo del rock argentino, donde se reunirían una gran cantidad de bandas de distintos géneros. de David. La banda nace por los finales del año 2002 en la ciudad de Mar del Plata. Luego de varios ensayos se animan a intervenir en un festival de bandas realizado en la ciudad de Batán. Bajo el nombre de Patrulla Antiseol, con un sonido de la vieja escuela, la banda comenzaba de a poco a sonar mejor. Luego de seguir tocando en algunos festivales seculares, se acopla en la misma Eduardo, reemplazando a Jonathan en la batería. Con esta formación, la banda creció un poco más en lo musical, dándole un sonido más potente. La gomera de David es por la onda la cual David mató al filisteo. Es el arma que David tenía en su mano para acabar con el gigante. La historia de esta banda comienza en Argentina, pero continúa hacia México. Su historia es inusual. Nace en el 2001, pero su música se da a conocer hasta marzo del 2008, donde tuvo muy buena aceptación por parte de la gente punk y no punk. Sus letras están curtidas de historias basadas en hechos reales y experiencias personales. La manera en la que enarbola la realidad es cruel, directa, agresiva y sin censura, y muy confrontante y desafiante en cuanto a todo. Dios con nosotros fue fundada por Roland y su amigo Martín. Después de ensayar y experimentar, encontraron el enfoque de la banda llamándola DKN. Pero al ver que las siglas no expresaban nada, lo dejaron como Dios con nosotros. Pasado el tiempo, se une a ellos Esteban, el cual era el baterista de su congregación. Empezaron su trayectoria musical como grupo sin ningún proyecto concreto a largo plazo, y sus gustos musicales eran muy diferentes entre ellos. Según Roland, el nombre Dios con nosotros es un nombre que simboliza la falta de temor por el porvenir y las cosas malas de la vida. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Con su refundación en México, el nombre toma un enfoque distinto de cómo empezó, todo gira en torno a la figura de Jesucristo de manera más concreta. Emanuel, Dios con nosotros. Utilizando el versículo bíblico de Mateo 1.23 y usando no es un grupo, es una realidad como lema de todos sus proyectos. Los trabajos artísticos de la banda no solo son musicales, se han desarrollado también a través de la escritura, fanzines, libros y artículos con mensaje evangélico, poético y contracultural. Dios con nosotros cuenta hasta ahora con 16 discos, incluyendo uno en idioma griego. Otras bandas fueron The Barme Arme, Brother 77 y otras muchas que fueron surgiendo hasta hoy. Desde este punto encontramos ya por todo el continente americano un sinfín de grupos punk, hardcore, punk rock, punk melódico y todo tipo de estilos, todos basados en la fe en Jesús y la salvación que éste da a los que se atreven a creer en él. Independientemente de los ideales y enfoques personales que cada quien le da a su música, la finalidad es la misma y todos parten desde algo en común. Pero esta oveja negra ha seguido multiplicándose a cada lugar que va y ahora se encuentra en Perú, donde hasta ahora no se sabe mucho del movimiento peruano y cómo surgió todo, pero una comunidad de Lima es conocida por sus actividades en el mundo under y su trabajo con la juventud, no solamente punk, sino también con el público en general. Esta comunidad es Pisando. Ha organizado todo tipo de eventos artísticos, desde lo musical hasta lo visual. Su banda, La Postal de mi Perro, que no se definen literalmente como punk, sino más bien como rock aficionado, pero no forman parte ni del uno ni del otro. Willy Daga, quien dirigía el fanzine Pisando Serpientes, ocasionalmente escribía poesía y también ideas de canciones, pero sin música. Fue que luego de un tiempo comparte la idea con su amigo Juanjo y juntos crean las canciones para lo que sería la primera maqueta de la banda, que la grabarían con ayuda de otros músicos amigos suyos. El tiempo pasó y Willy seguía adelante con la banda en medio de sus múltiples ocupaciones, y así como jugando. Pasó el tiempo y ya cuentan con 12 demos bajo la manga. Mentes firmes y en control, dando aviso a la buena nueva del cielo santo la bandera. Sus letras, que van de lo poético a lo explícitamente cristiano y a la protesta social, son más una banda de estudio que de presentaciones en vivo. La postal de Piperro también es conocida por su mascota Fidel, que viene de fidelidad, y es un perro punk con el que incluso se han creado historietas que puedes leer en el fanzine Pisando Serpientes. información de este artículo es muy básica. Eh, no hay historias completas o como para hacer un libro, pero es bastante congruente y, y aceptable. Estaría bien tener más información de los demás países como Colombia, El Salvador, Venezuela. Creo que hay muchísimos países en los que se ha desarrollado esta oveja negra, pero bueno, yo también he buscado por ahí pero es muy, muy, muy difícil y prácticamente no hay nada de información. Así que este artículo es interesante y bueno, eh, gracias al esfuerzo del que lo hizo. Así que gracias porque llegaste hasta, este, hasta esta parte del video, hasta el final. Esto fue el camino del punk cristiano, la oveja negra del punk.